広げよう思いやりの心です誰もが持つ思いやりの心その心を広げてほしいという思いがこの作品には込められています見てくださる全ての方にこの思いが届きますよう精一杯演舞させていただきます5000円お手拍子よろしく それでは参ります小鳥が灯す幸せの明かり